Как написать правильный SEO-контент? Часть 2. В первой части ролика о SEO-контенте мы рассматривали такие факторы, как уникальность текста, тематичность и грамотность. Сегодня мы продолжим эту тему. Подбор ключевых слов. В идеале одна страница сайта оптимизируется под один ключевой запрос. Допускается использование от двух до четырех дополнительных ключевых запросов. Группы ключевых запросов должны быть сформированы по признаку морфологического сходства – или из синонимов ключевого запроса. В некоторых случаях допускается использование антонимов, например, «купить», «продать». Ключевые фразы должны быть организованы по схеме один высокочастотный запрос, два среднечастотных или низкочастотных запроса, или же один среднечастотный запрос, два-три низкочастотных запроса. Синонимы ключевых слов. В тексте приветствуется употребление синонимов. Во-первых, их понимают поисковые системы – а во-вторых, синонимы не подпадают под признак переоптимизации текста ключевыми словами. Медиа-контент. Разместите на вашей странице с текстом картинки с соответствующими тегами Alt и Title. Старайтесь иллюстрировать ваш текст графиками, таблицами, видеороликами. Это любят поисковые системы и это значительно поднимет длительность пребывания пользователя на странице вашего сайта. Перелинковка. Если на вашем сайте есть материалы, которые будут интересны читателям данного текста или смогут его дополнить, не стесняйтесь поставить на них ссылку. Внутренняя перелинковка не только улучшит навигацию вашего сайта, но и положительно скажется на позициях в поисковой выдаче. Объем текста. Текст может быть размером от 500 и до 5000 символов. Больше 5000 символов мы не рекомендуем размещать на одной странице. Пожалейте своих читателей перенесите часть текста на другую страницу и оптимизируйте ее под другие ключевые фразы, например, под синонимы. Также сделайте перелинковку между страницами. SEO-верстка. После размещения текста посмотрите исходный код страницы. Если ваш текст расположен практически вверху страницы, это очень хорошо. Если же он спрятан в глубинах HTML кода, это повод задуматься о смене движка сайта или его доработках. Поисковые системы не любят перегруженные кодом страницы. Создание SEO-текстов, которые будут привлекательны для пользователя вашего сайта и при этом приведут максимум посетителей из поисковых систем, работа сродни искусству. Чуть-чуть переборщишь и смысл пропал, потеряна связь между абзацами, или же пользователь понимает, что текст составлен не для него, а для поисковых систем. Не вставишь ключевой запрос и великолепный текст пропал, потому что его никто не читает. Поэтому напоследок хочется порекомендовать, тщательно выбирайте копирайтеров для ваших текстов.